دیگرونه هم قدرم ندونه ندونه ندونه هم دور و دورنگه هم خیلی زرنگه هم دلش سنگه هم با من بجنگه بجنگه بجنگه از این چیزاش خبر دارم اما چی کنم دوستش دارم از این کارش خبر خود باش باشم همیشه هیچکی واسه من مثل اون نمیشه دلم میخواد کنار من بمونه قصه اش تو گوش من بخونه قصه اش تو گوش من بخونه هم دور و درنگه هم خیلی زرنگه هم دلش سنگه هم با من بجنگه بجنگه بجنگه